Jo, Leute. Herzlich willkommen zum neuen Vlog. Ähm, heute ähm, drehen wir mal wieder mit Powerlight Works, worauf ich mich echt mega freue. Ich habe die Jungs sehr, sehr lange nicht gesehen. Und ich habe auch äh, extrem viel zu tun heute. Deswegen will ich es ganz kurz halten. Ich treffe mich jetzt mit den Schauspielern. Vielleicht kann ich da ein paar Bilder machen. Mal sehen. Ähm, wir proben nämlich für einen kleinen Zweiter Weltkriegsfilm. Und zwar ist das Ganze ein Remake. Ich habe das schon mal vor äh, vier, fünf Jahren gemacht. Und wir wollen das Ganze nochmal aufziehen, weil die Story an sich ganz cool war. Und <clears throat> wir jetzt einfach Zeit haben und äh, das Setting auch wieder haben. Und wir haben sogar einen der Originalschauspieler wieder gewinnen können. Von daher ähm, hat das Ganze ganz gut gepasst. Und wir wollen mal schauen, ob wir das schaffen, tatsächlich ein Projekt, was wir schon mal gedreht haben, also was ich schon mal gedreht habe, jetzt einfach nochmal in deutlich besserer Qualität neu aufzulegen. Und ähm, heute aber ist erstmal ähm, Dreh-Location-Besichtigung äh, angesagt und ein paar Unboxings werden wir drehen. Tristan wird heute wieder dabei sein, seit längerem auch mal wieder. Und deswegen wünsche ich euch schon mal viel Spaß und na, ich mache mich jetzt mal auf den Weg. Wie gesagt, viel zu tun. Ja, jetzt sind wir hier in Güterfelde und äh, besichtigen gerade den Drehort. Ähm, es ist ein bisschen windig, ich hoffe, man hört mich gut. Und da sind jetzt Hannes und Ludwig, die begutachten das Gelände, wo wir konkret drehen wollen. Wir haben zwar unsere Stelle schon gefunden, wo wir drehen werden, aber äh, gucken kann man ja nochmal, vielleicht findet man noch was Besseres. Aber ähm, ich denke, das wird eine ganz coole Sache hier. Und äh, gleich gibt es noch ein paar Reviews und Unboxings, die wir hier drehen werden. Wir nutzen ja jeden Drehtag immer so gut es geht um alle möglichen Projek Projekte zu bedienen. Und von daher bis später. Ja, hallo Leute, also wir sind jetzt hier in der Space sozusagen und haben jetzt alles fertig gemacht, was wir am Drehort noch machen konnten. Wir sind in extrem schlimmen Regen gekommen, war richtig schlimm. Äh, da musste ich noch durch die ganze Stadt fahren und ein paar Sachen holen und im Regen hierher kurven. Jetzt haben wir hier noch ein paar Reviews aufgenommen und während die anderen hier noch essen, gucken die drüben schon, äh, verstaubt sind die Gesichter Folge 7, den Rohschnitt. Und da nehme ich euch jetzt mal einfach mit. Aber erstmal gucken wir, wer hier alles ist. Hallo! EBMs 1 Pizza esse. Also. Das ist mein Job bei BLW, ich esse Pizza. Einmal weg, Propaganda vorbei. Ich glaube, ich kann schon mitmachen und ein bisschen Pepperoni suchen. So eine Scheiße! Muss man deine Hose kriegen, weil ich finde es eigentlich. Fernvisier und der gerade Kammerstängel.